दोस्तों स्वागत है आप सभी का कोडिल दस्कर और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग एक यू बटन बनाने वाले हैं तो देखते हैं ये यू बटन बनना कैसे है तो उसके लिए आपको बटन की लाइब्रेरी में आना है और यहाँ पर आपको यू बटन को चूज करना है और इसे ड्रैगन ड्रॉप करना है तो यहाँ में यहाँ पे पिक ले लेते हैं पहले मैं नीचे से पिक लेता हूँ यहाँ से पिक्चर्स एंड तो ये हमारा स्क्रीन शॉट लिया था तो हमने अपने चैनल का लोगो ले लिया यहाँ पे अब मैं इसके नीचे अपना यू लिखता हूँ जैसे कि एग्जाम्पल यूट्यूब कॉम तो अब मैं इसे प्रीव्यू ऑप्शन पे चलता हूँ प्रीव्यू ऑप्शन आपको ऊपर प्ले बटन होगा उसे दबाना है एंड uh, ये लोड होने में कुछ टाइम लगा सकते हैं मेरा लोड होने में टाइम ओके तो लोड हो गया हम हमें अपने इस लोगों को दबाना है और देखते हैं क्या ये हमें यूट्यूब डॉट कॉम पर लेके जाएगा जैसे मैंने लोगों को बताया तो ये ऑटोमेटिकली यूट्यूब डॉट कॉम पे ले गया है तो देख सकते हो यूट्यूब डॉट कॉम खुल चुका है तो होप गाइस आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी छोटी सी वीडियो थी क्योंकि लेकिन इसी टॉपिक काफी डीप था क्योंकि काफी लोगों को जरूरत पड़ती है अपने गेम के अंदर ऐप के अंदर यू बनाने की बिल बॉक्स के अंदर तो होप आपको उनके लिए वीडियो सही रही होगी क्योंकि तो इस मैंने देखा है अगर आप यूट्यूब पर जाकर सर्च मारोगे कैसे भी how to make U R L button in bill box तो बीस बीस मिनट की लंबी वीडियो तो मैंने सोचा कि मैं दो मिनट की छोटी सी वीडियो बना देता हूँ एंड गई अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो वीडियो को लाइक मारो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड अगर आप कोई भी सजेशन है क्यूरी है क्वेश्चन है तो आप लोग नीचे मेरे पिन कमेंट किया कमेंट को पिन किया वहाँ पे जाके आप लोग पूछ सकते हो